союз кезінде бізде балаларды кружоктарға бере алатынбыз мен өзім лично 5 класс домбыраға барып оқып ә, жаңағы кружок танцев болатын кружок ә, э, бия болатын оның бәрі қайда қайда инструменттар қайда ол дкның бәрі тоналған кірпішіне дейін бәрін сатып жіберген некоторые ауылдарда қазір частный болға кетіп бара жатыр неғып оның барлығы кетеді ол да бір проблема на то пошло иә частный қолға беріп жатыр ол біздің достояние біздің наследство ол бізге қалған оның барлығы а ол неғып ол әкімнің мелкий әкімдердің қолдарына тиіп ар жағынан частный болдарға сатылу керек неғып барлығы неподотчетный вот вот вот проблема просто сейчас начнешь любой әңгімені қоза бастасаң келесің де проблемаға тірелесің барлық жерде барлық любой жерге любой әңгімені айтшы қазір жолды айт например талдықорған жолын айтыңыздар неғып ол жақтағы туалеттер толып жатыр ал даже противно говорить даже ақша төлейтін трасса ғой ал кіреберістен төрт жүз теңге жеңіл машинеден мың теңге үлкен машинеден алады вот вам екі проблема сельский хозяйство промышленность ну сколько можно натуре онымен қазір расхват қазір ұстай алмайсың оны барлығын айта алмайсың бірақ қазақстанда даму жоқ проблема көп жемқорлықтың арқасы жемқорлықтың арқасы иә өйткені ешқандай президент айтқан ә, нелер целенаправленный идеялар до конца бармайды берілген ақша тоналады на мелких уровнях әкімдерге дейін тоналады и одан кейін маған егер өтірік мен даже доказанный зат ол бұл разговор жоқ бірақ даже чтобы стать директором школы надо дать взятку а чтоб ол взятканы берген адам ол қайтарып алады сонда что получается директор школы грабит детей получается вот так и получается не хватает солярки на отопление не хватает ремонт жоқ жасаған ремонттың жарты ақшасын ұрланады оның барлығы өтірік емес қой бәріміз білеміз бірақ оның барлығы проблема бұл жалғыз аналар емес проблема жетеді бұл қазақстанда жемқорлық қазақ айтады ғой алдың қарба қайда өссе арты солға жүреді дейді жоғарыдан бастап ұрлағаннан кейін басынан шірейді бас, балық басынан шірейді дейді жоғарыдан бастап ұрлағаннан кейін жемқорлық деген ол жай жұмсартып айтылады жемқорлық деген кәдімгі ұрлық қой оның барлығын тоқтату себебі өте жеңіл журналистердің аузын ашып тастасыншы мына мынаның барлығын алып тастасын мына цензураның барлығын адам сөйлесін ол өйткені егер чиновникта доход болса егер журналист оны освещать етсе полицейский оны отырғызу керек на пошло ешқандай кешірім жоқ жемқорлыққа дұрыс айтасыз жемқорлық деген ұрлық қой жасаса иә онда болады онда власть должна быть подотчетный на то пошло сондай болу керек барлығы билік халықтың қолында болу керек бәрі одан кейін мен айтарым бар ғой міне мынаны алла тағала бізге қолымызға ұстатты мынаның ішінен колоссальный информация шығады ауыз жабыламайды енді өйткені адам білет не істеу керек екенін адам білет не болып жатқанын мало того еще біз білеміз не істеу керек екенін Бұн, бұның решениесі қай жақта екенін көпшілікпен біз барлығымыз білеміз просто барлығы сөйлемейді қорқады жұмысынан айырылғаннан қорқады ә, одан кейін жаңағы бала шағасына тиіседі содан қорқады 15 сутка мына оксана шевчуктар сияқты сотталғаннан қорқады алты ай жазасыз бес бес бала аналар отырған соң ол деген сұмдық масқара біреу қорықса бізге намысқа тиеді ол и біз ондайға алмайды екенбіз и жалғыз біз ғана емес қазір қазағым босайды жұмысынан yeah. Иә. одан кейін сөйлейді иә. не накаляйте обстановку отпустите yeah, политзаключенных отпустите девчонок не накаляйте не надо это все равно ол это это не решение натуре задачи вашей а даже алматының ішінде решение мысалы көп проблема көп алматының өзінде міне мысалы бізді асырап отырған мен сөйтіп санаймын алматы мен астана ғана бітті қалған ауылдарда қалаларда ондай жұмыс жоқ ондай ақша төлемі жоқ ондықтан ертең тағы да бір 5 жыл былайынан билік осындай политиканы ұстаса бүкіл қазақстан осы екі қалаға жиналып аламыз өйткені басқа жерде жұмыс жоқ дұрыс айтасыз төлемі жетпіс мың теңге ол и то өзіңді артыңнан тіреу поддержкаң болу керек жетпіс мың алу үшін әйтпесе қырық бес елу мың қыздар добалы вообще пол жуатын елу қырық бес мың теңге алады өзіңіз өмір сүріп көріңіздерші қырық бес мың теңгеге и тартып көріңіз үш төрт бала шағаны бала бала шағалы бала, бала балаларыңызды киіндіріп көріңіз ол қай жаққа дейін барады оны хотя бы өздеріңіз көрсеңіздерші одан кейін көре жатармыз қаншама жетеді қаншама байлық тұрып байлық қаншама тұр иә қазақстанда оны уже тілі ауырып кетті айта айта арабский эмират сияқты тұрамыз сіздер тек қана мысалы политикаларыңыз дұрыс болса шыға ма осылай қара суықта адам деген осындай далаға плакатпен жалғыз аналар ғана емес ол аналардың сөздері дұрыс соң біз артынан еріп келе жатырмыз оның барлығы еще орыстар айтады ғой упырей правда корчит сол ғой